менен қос билік ешбір елде болмаған осылай жүріп қор болам қазағым қайтып ел болар бір айтарым бар менің аузыңды жап үндеме ұйықтама мәңгі күнде де батыр қазақ қорықпай ақ шығыңдаршы түнде де патша жасап патшайым ойламайтын жат жайын айыппұлмен шешеме міне басым қақтайын қорқытумен келеді үнсіздікті дәріптеп қайда батыр кешегі айтатын зарын әріптеп бостандықтан не пайда боқпен жапса аузыңды азаттықтан не пайда төзім бітті таусылды қорықпаймын өлімнен айрылмаймын төрімнен жерім үшін қаншама бабам қаны төгілген керек емес патшасы өз халқына бойламас керек емес елбасы өз халқын ойламас исатайша айтайын махамбеттей байқайын естимісің халқыңның мұңлы зарлы айқайын қорықпаймын биліктен белсендіге киліккен елін жерін қорғайтын көрінеді биіктен шығып жатыр сұр өлең назды жүрек күйіктен оянайық қазақтар күресейік билікпен сайлауыңа сенбеймін бәрі жалған билігіңе сенбеймін қарыз алған жүз депутат отқанмен мәжілісте айтылмайды халықтың зары залдан пайда бар ма дәл мұндай мәжілістен сөзге шебер аулақтау әзір істен тонап жалмап елімнің бар байлығын елдің қылған өкпе мен назы үстем алды көргенде жарнамасын тамсанасың таңырқап таңғаласың жұмысқа кеп ұйықтайды оянбайды ойланбайды ұйқылары қанбағасын отыз жылда тіл кетті шұбарланып дінде кетті көбейіп сыңарланып ертегіге елсеніп отыз жылғы мың алданып отырмыз мыңарланып жайлап алды жемқорлық бар саланы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 Thank you.